hi friends cook with Darshana या चॅनलवरती तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आज आपण रसमलाई केक अगदी सोप्यात सोप्या डिझाईनने कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत ही रसमलाई केकची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया दोनशे ग्राम वेनिला प्रिमिक्स घेऊ मी हा स्पंज बेक करून घेतलेला आहे हा स्पंज थंड झालेला आहे आपण आता ह्याच्यावरचं बटर पेपर काढून घेऊया आणि ह्या स्पंज आपण नेहमीप्रमाणे तीन लेअर करून घेऊया हा स्पंज बेक करताना मी याच्या बॅटरमध्ये हाफ टीस्पून रसमलाई इसेन्स आणि दोन थेंब येलो जेल कलर घातलेला आहे लेअर आपला कट करून झालेला आहे आपण टर्न टेबलवरती केक बोर्ड ठेवून केक बोर्डवरती क्रीम लावून घेऊया केक बोर्डवरती पहिली लेअर ठेवून झालेली आहे ही मी घरी तयार केलेली रसमलाई आहे घरी रसमलाई कशी तयार करायची ह्याची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे हे रसमलाईचा जो रस आहे त्याने आपण ही लेअर पूर्णपणे सोप करून घेऊया पाण्याऐवजी रसमलाईच्या रसाने रसमलाई केक हा सोप करून घ्यायचा रसमलाई केकमध्ये रसमलाई ड्रायफ्रूट्स हे असल्यामुळे रसमलाई केक हा खायला अप्रतिम असा लागतो आणि रसमलाई केक हा सगळ्यांना खूपच असा आवडतो तरला क्रीम लावून झालेले आपण आता ह्याच्यावरती रसमलाईचा क्रश टाकून घेऊया ही पाच ते सहा रसमलाई मी घेतलेली आहे चमच्याच्या साह्याने ह्या रसमलाईचा मी क्रश करून घेते आणि ह्या रसमलाईमध्ये चार ते पाच चमचे ह्या रसमलाईचा रस घालून घेणार आहे ही रसमलाई तुम्ही अशी क्रश करून जर लेअरवरती घातली तर त्याची चव अप्रतिम अशी लागते लेअरवरती पूर्णपणे रसमलाईचा हा फ्लेवर उतरतो तुम्ही असं न करता बारीक तुकडे करून जर रसमलाई घातली तरीही चालेल ही रसमलाई मी घरी केलेली आहे तुम्हाला जर अर्जंट ऑर्डर असेल तर बाजारातून विकत आणलेली रसमलाई घातली तरीही चालेल क्रश करून घातलेल्या रसमलाईचा फ्लेवर हा त्या लेअरमध्ये पूर्णपणे उतरतो पण तुम्ही चॉप करून जर रसमलाई घातली तर त्याचा फ्लेवर हा त्या लेअरमध्ये उतरत नाही कारण चॉप करून रसमलाई जी घालतो त्याच्यामध्ये रस नसतो फक्त ती रसमलाई असते पण ते क्रश करून जी आपण रसमलाई घालतो त्याच्यात आपण तीन ते चार चमचे रससुद्धा घालतो त्याच्यामुळे त्याचा आपल्यावर ह्या लेअरमध्ये सुद्धा उतरतो आपण रसमलाईचा क्रश टाकून घेतलेला आहे रसमलाईचा क्रश पसरून झाल्यानंतर त्याच्यावरती ड्रायफ्रूटसुद्धा टाकून घेतलेले आहेत पहिली जी लेअर आहे ती उलटी ठेवून ती रसमलाईच्या रसाने सोप करून त्याच्यावरती आता आपण क्रीम लावून घेऊया माझे व्हिडिओ मी अगदी खूप साध्या सोप्या भाषेमध्ये करते त्याच्यामुळे हे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असेल तर माझ्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा तुमचं एक लाईक मला नवनवीन व्हिडिओ करण्यासाठी प्रोत्साहन देतं मुलांना केक खूप आवडतो पण लॉकडाऊन असल्यामुळे बाहेर जाऊन आपण केक आणू शकत नाही त्याच्यामुळे कप केक कसा बनवायचा ह्याची लिंक मी खाली तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे दुसऱ्या लेअरवरती सुद्धा रस मला एक क्रश पसरून त्याच्यावरती ड्रायफ्रूट टाकून घेतलेली तिसरी लेअर आपण त्याच्यावरती ठेवून घेतलेली साईडचा जो गॅप आहे तो क्रीमने आपण भरून घेऊया पहिली लेअर ठेवून झाल्यानंतर साईडला जी क्रीम येते ती क्रीम त्या लेअरच्या साईडने पसरून घ्यायची तुम्ही जर क्रीम न पसरता दुसरी लेअर ठेवली तर ती लेअर वाकडी बसते आणि केकचा बॅलन्स जातो त्याच्यामुळे लेअर ठेवल्यानंतर लेअरच्या बाहेर जी क्रीम येते ती क्रीम साईडला पसरून घ्यायची आणि मगच त्याच्यावरती दुसरी लेअर ठेवायची सगळ्यात वरची लेअर आहे तीसुद्धा आपण रसमलाईच्या केकने सोप करून झालेली आपण त्याच्यावरती आता कंबलकोट करून घेऊया कंबलकोट करून झाल्यानंतर सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत क्रीम ही मेल्ट होते त्याच्यामुळे केक हा मी दहा मिनटं फ्रीजमध्ये सेट करणार आहे दहा मिनटानंतर त्याचं फायनल फिनिशिंग करून घेणार आहे केक दहा मिनटं फ्रीजमध्ये सेट करून झालेला आहे आपण आता ह्याचं फायनल फिनिशिंग करून घेऊया उन्हाळ्याचे दिवस असतील तर क्रीम ही लवकर मेल्ट होते त्याच्यामुळे केकला कंबल कुट करायचं आणि केक दहा ते पंधरा मिनटं फ्रीजमध्ये सेट करून घ्यायचा केकचं फायनल फिनिशिंग झालेलं आहे केकचे मी टूथपिकच्या सहाय्याने दोन भाग करून घेतलेले एका भागावरती मी व्हाईट गणाश तयार करून घेतलेले व्हाईट गणाशमध्ये मी येलो जेल कलर टाकलेला आहे एका भागावरती मी ते टाकून घेते येलो गणाश टाकून झालं की पॅलेट नाईपने आपण ते गणाश व्यवस्थित स सगळीकडे पसरून घ्यायचं आहे साईडला सुद्धा ह्या गणाशने मी ड्रिपिंग करून घेणार आहे ड्रिपिंग हे मी एका साईडलाच करणार आहे वरती गनाश आणि साईडला ड्रिपिंग करून झालेले दुसऱ्या साईडलाही आपण टू डी नोजनने येलो कलरच्या क्रीमने फ्लावर्स काढून घेणार आहे मी व्हाईट क्रीममध्ये येलो जेल कलर मिक्स करून येलो कलरची क्रीम तयार करून घेतलेली फ्लावर्स काढून झाल्यानंतर फ्लावरच्या खालचा जो व्हाईट कलरचा भाग राहिलेला आहे त्या भागावरती मी ड्रायफ्रूट्स लावून घेते ड्रायफ्रूटचे मोठे मोठे काप करून व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही साईडला ड्रायफ्रूट्स लावून घेऊ शकता जो रिकामा भाग आहे तिथे भरपूर प्रमाणात ड्रायफ्रूट्स हे लावून घ्यायचे बघा एका साईडला ड्रायफ्रूट्स आणि एका साईडला ड्रिपिंग त्याच्यामुळे केक चालू किती सुंदर असा दिसतो छोट्या स्टार नोजलने मी येलो कलरच्या क्रीमने खाली बॉटमलासुद्धा डिझाईन काढून घेते तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि प्लीज प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा वरती जो पांढरा भाग आहे त्या पांढऱ्या भागावरती मी चॉप केलेले ड्रायफ्रूट टाकून घेते ड्रायफ्रूट टाकून झाल्यानंतर कनाशवरती रसमलाई आणि चेरी ठेवून घेऊया एक रसमलाई ठेवून झाली की आपण चेरी ठेवूया चेरी ठेवून झाली की पुन्हा त्याच्या बाजूला दुसरी रसमलाई अशा प्रकारे येलो कलरच्या गणाशवरती आपण ठेवून घेऊया जे आपण फ्लावर्स काढलेले त्या फ्लावर्सवरती मी गोल्डन कलरचे मोठे बॉल टाकून घेतलेले तर तयार झालेला आपला रसमलाई केक आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल पुन्हा आपण अशाच एका नवीन व्हिडिओबरोबर भेटूया धन्यवाद